где-нибудь видели, господин генерал, чтобы вот такие окна были в служебных или э, спальных помещениях? Я спрашиваю, почему же не сделать проект было как следует? Ну почему? Вопрос по существу. Почему? Этот же проект никуда не годится. Я вам не буду ничего говорить о политике, я вам ничего не буду говорить о проблемах, которые у нас есть. У нас много проблем. Но я убежден, что вот то, что у нас складывается военная служба, то, что ребята служат, вот такие, как вы, служат, скажем, честно, добросовестно, понимают свой долг, это уже большой рубеж. Значит, мы смело можем смотреть вперед. Вообще, тот человек, который не служил в армии, извините, но это человек, который что-то в жизни потерял. Man bu yoqqa kelganim sababi joyda bo'lib, joylarda xizmatda turgan kecha-yu kunduz. yigitlarni ko'ziga qarab yuziga qarab bilishim kerak mana bunaqa yigitlarni ko'rib odam g'ururlanadi eng katta qurol nima odamni ichki dunyosi odamni ongli yashashi odamni qiladigan ishidan rozi bo'lish va ertangi kunga ishonchi